mano ter não. Errou! Caralho! Zero, zero, zero, Errou! Pinto. Só me meu. Ah, oi, Misato, tudo Misato. Como é que estão os pontos do Misato? Um monte.